Eraso matxisten ingiseak ez du gure herrialdean eta gure irian desituratzen usten, eta argi dago ez dela gauza honu. Non salatu dezaket, pentsatzen du jende askok. Horregatik, bortzak eta eraso asko salatu gabe geratzen dira. Gure irian ez daudelako leku seguru askorik. Honen kontra, kolometzeren haren bigarren filosofia taldeak udalari irian puntu more iraunkorra jartzea eskatzen diogu. Gune moreak leku fizikoak dira, non informazioa ematen den, laguntza ematen den eta eraso matxisten aurka borrokatzen den. Sinadurak biltzen aritu gara, gazteizen puntu more puntu more bat jartzeko seguru sentitu beharko ginateke gazteizko kaleetan. Beti gure bihotzetan. Guk sinisten zaitugu. Bai,